Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Semilek Expert. Mamy dla Was kolejne propozycje manikir w najmodniejszych trendach wiosennych. Maniway, to Money to nasze dzisiejsze inspiracje. Zapraszam. Wiosna to nie tylko zdobienia, ale również kolory. Na pewno miałyście okazję poznać nasze odcienie fioletu, które w tym roku są bardzo modne. Zobaczcie na naszą najnowszą kolekcję Pastels 2. To 9 wiosennych odcieni, od fioletów przez błękity na różach kończąc, które pomogą Wam stworzyć idealny wiosenny manikir. A teraz przechodzimy do pierwszego zdobienia w trendzie Moneyway. Moneyway to nic innego jak dość łatwy do wykonania pasek poprowadzony wzdłuż paznokcia. Może delikatnie wzmocnić naszą lekką stylizację lub dodać jej ostrego wyrazu płynącego z widocznego lśnienia. Wszystko zależy od naszego nastroju czy okazji. Zobaczcie, jaką stylizację przygotowałem w trendzie Moneyway. Na prawidłowo przygotowaną płytkę paznokcia aplikujemy bazę i utwardzamy ją w lampie 48x24 30 sekund. Ja polecam Leveler Base lub Extend Base, którą również przedłużycie swoje paznokcia. Na tak utwardzoną bazę aplikujemy dwie cienkie warstwy koloru z najnowszej kolekcji Pastels 2, 275 Semilak Light Pink i każdą utwardzamy 30 sekund. Z mieszanki koloru 031 Semilak Black Diamond oraz mocno napigmentowanego żelu do zdobień SemiArt 001 Black tworzymy Pine Gel i wykonujemy dwie cienkie, równoległe linie wzdłuż paznokcia. Do długich linii wykorzystują pędzel Semilac Nail Art Brush 003. Utwardzamy ją w lampie 48x24 30 sekund. Na wyznaczonej przez nasze linie drodze aplikujemy pyłek Semi Flash Galaxy 661 za pomocą Semilac Silicon Brush 01. Następnie aplikujemy Top No Wipe i również go utwardzamy. Z uzyskanego wcześniej paint gelu tworzymy delikatne zdobienia na zaaplikowanym wcześniej Semi Flash Galaxy lub otwardzamy nasze zdobienie przez 30 sekund. W celu zabezpieczenia i utrwalenia naszej stylizacji aplikujemy Top No Wipe i utwardzamy 30 sekund. Gotowe. Przejdźmy teraz do drugiego trendu, czyli tumani. Jest to trend łączący dwa wzory i różne kolory w jedną wysmakowaną całość. Wzór powstały na bazie tumani, oparty jest na Twoich ulubionych kolorach i dwóch różnych wzorach, jak na przykład wiosenne kwiaty na geometryczno-czarno-białym tle. Trend ten daje nam nieograniczone możliwości w zdobieniach i jesteśmy pewni, że przypadnie Wam do gustu. Zapraszam na propozycję zdobienia. Na prawidłowo przygotowaną płytkę paznokcia aplikujemy bazę i utwardzamy ją w lampie 48x24 30 sekund. Na utwardzoną bazę aplikujemy dwie cienkie warstwy koloru z kolekcji Pastels 1 264 Lemon i utwardzamy każdą z nich 30 sekund. Pod kolory pastelowe, jak i neonowe proponujemy użycie białego podkładu w formie Semi Lack Strong White 001 lub Semi Hardy White, który dodatkowo wzmocni Waszą płytkę i podbije intensywność koloru. Na holderze tworzymy mieszankę z lakieru hybrydowego Semi Lack 048 Bright Emerald oraz Semi Art 012 Green. Malujemy liść po prawej stronie paznokcia. Utwardzamy w lampie 48x24 30 sekund. Na holderze mieszamy lakier hybrydowy 159 Jasmin Kiss oraz semilak 001 Strong White i taką mieszanką za pomocą pędzelka semilak 01 tworzymy dwa trójkąty po lewej stronie paznokcia. Utwardzamy w lampie. Wykorzystując pastę do zdobień Semilac White Cream Art oraz pędzel Semilac Nail Art Brush 002 wykonujemy delikatne obramowanie naszego liścia oraz podkreślamy jego naturalność. Wzór utwardzamy. Możemy przygotować sobie kolejne narzędzie do pracy. Tym razem jest to Semilac Dotting Tool 01. Przygotowujemy Semi Art 012 Green na holderze i wykorzystujemy go od razu do wykonania kilku kropek na naszych trójkątach. Na sam koniec aplikujemy Top No Wipe i również go utwardzamy 30 sekund. Wzór jest gotowy. Mam nadzieję, że spodobały Wam się propozycje z dzisiejszego odcinka. Jeśli tak, dajcie kciuka w górę. Mam dla Was również konkurs. Jaki kolor według Was mógłby dołączyć do wiosennej kolekcji pasteli? Opiszcie go w komentarzu do wygrania trzy zestawy naszych produktów. Dwa dowolne kolory pastels i pasta White Cream Art. Liczę na Waszą kreatywność. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w kolejnych.